Eh, se están realizando invasiones a zona de protección del río Sierve y algunos otros cuerpos de agua dentro de la, zona. Igualmente se están dando muchísima eliminación de lo que es el bosque para la construcción de proyectos inmobiliarios y muchísimos otros daños que en realidad al Tribunal Ambiental Administrativo le parece alarmante la cantidad y la diversidad que se están dando de los daños ambientales dentro de esta humedal nacional de Arrabacierre. Recordemos que este humedal, el Humedal Nacional Terra Vacía, que es sitio Ramsar desde 1995, y es el humedal nacional que tiene mayor cobertura, siendo 22.000 hectáreas las que conforman este humedal. En realidad dentro del humedal es posible ver muchísimas cantidades de aves, distintos tipos de aves, igualmente posee ocho tipos diferentes de manglares, lo que constituye un humedal precisamente de gran importancia a nivel nacional y con el cual igualmente se generan muchísimos ingresos eh, millonarios, más o menos calculados en unos 170 millones de dólares por año, esto debido a unos estudios realizados precisamente por la Fundación Neotrópica dentro de su proyecto Ecotipos, lo cual eh, significativamente para eh, el, gobierno de Costa Rica significa un aporte bastante importante para la economía nacional y a nivel internacional la protección a los humedales. Por eso es que el tribunal lanza esta orden de alerta, en este caso, como les repito, del Humedal Nacional de Arroba